Oggi Pero no tenemos que pararnos con lo que hemos visto hoy, ma dobbiamo continuare a pregare per le persone che hanno bisogno. sino che dobbiamo que seguir orando per le persone che lo necessitano. Più pratichiamo la preghiera Más practicamos con la oración e più diventiamo esperti <laughs> nella y preghiera. más nos volvemos expertos en la oración. Però quello che veramente fa la differenza Pero lo que realmente hace la diferencia è la nostra intimità con Dio. es nuestra intimidad con Dios. Abbiamo detto che questo sarà l'anno dell'espansione. Hemos detto che questo va a essere l'anno dell'espansione. L'anno in cui Dio ci farà crescere dal punto di vista materiale e spirituale. El año en que Dios nos hará crecer del punto di vista materiale e spirituale. Però affinché questo possa avvenire. Pero para que esto pase. Dobbiamo sviluppare la nostra intimità con Dio. Tenemos que desarrollar nuestra ah, Intimità con Dio. Perché nell'intimità che noi troviamo la forza per andare avanti. Perché è nell'intimità che incontriamo la forza per seguire adelante. È nell'intimità che noi riceviamo guarigione. È nell'intimità che riceviamo sanità. È nell'intimità che noi veniamo guidati e riceviamo benedizione. È nell'intimità che siamo guidati e riceviamo la eh, sanzione. Quindi è tempo di allontanarci da, dal rumore che noi troviamo fuori nella vita di tutti i giorni. Per questo è tempo di alejarnos del ruido che incontriamo nella vita di cada giorno e trovare un tempo per poter avere un'intimità con, con, Dio. Encontrare un tempo per avere un'intimità con Dio. Salmo 1, versetto da 1 a 3, dice così. Salmo 1 del versículo de 1 al 3 dice così. <clears throat> Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Smith Wigglesworth una una cosa. Smith una vez dijo algo. Ci sono molti fuochi che si accendono nei cuori delle persone. Dijo que hay muchos fuegos que se encienden en el corazón de las personas. Però fuochi rimangono accesi. Pero pocos se quedan encendidos. E questo come pastore noi l'abbiamo vissuto negli anni. Esto como pastores lo hemos vivido en los años. Abbiamo visto tante persone che hanno ricevuto Gesù nella loro vita. Hemos visto muchas personas que recibieron a Jesús en su vida. Persone che si sono accese di amore per Dio. Personas que se encendieron de amor por Dios. Persone che sono state guarite, e liberate. Personas que fueron sanadas y libradas. Si sono battezzate, hanno dato la propria vita a Gesù. Se bautizaron, dieron su vida a Jesús. Però poche di queste persone ancora oggi continuano a camminare nelle vie di Dio. Pero pocas de esas personas uh, hoy siguen yendo en los caminos de Ci sono alcuni che comunque continuano ad andare in chiesa. Hay alguien que sigue yendo a la iglesia. Però dentro il loro cuore sono spenti. Pero dentro en su corazón están apagados. Perché questo fuoco si è spento. Porque ese, fuego se apagó non è tanto importante accendere il fuoco. No es muy importante encender el fuego. Ma che il fuoco che Dio ha acceso nei nostri cuori rimane acceso tutti i giorni. Sino che il fuoco che Dio ha encendió nel nostro corazon se quede encendido tutti i giorni. E questo avviene soltanto attraverso la comunione con lo Spirito Santo. E questo solo passa attraverso la comunione con lo Spirito Santo. Lo disse anche Paolo ai Corinzi. También lo dijo Pablo a los Corintios. Che era una chiesa piena di, di Dio, piena di Spirito Santo, di doni. Che era una iglesia piena di Dio, di Spirito Santo e di dones. L'ultima última frase de, della sua epistola. La ultima frase de sus epístolas. Secondo Corinzi capitolo 13 verso 13. Segundo de Corintios capítulo 13 versículo 13. <clears throat> La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con vosotros. Bueno, ha visto la Corinzi. La comunione con lo Espíritu Santo. La comunión con el Espíritu Santo. Comunione significa amicizia. Comunión significa amistad. Comunione significa avere un tempo insieme. <coughs> Comunión significa tener un tiempo juntos. Avere una relazione stretta con Dio. Tener una relación unida con Dios. Oggi tanti hanno una religione. Hoy muchos tienen una religión. Però pochi hanno una relazione con Dio. Pero pocos tienen una relación con Dios. E quando a me hablaban de della chiesa, Y cuando a mí me hablaban de la iglesia, dico, ah, cosa noiosa la iglesia. chiesa, ay, qué aburrida la iglesia. tutte vecchiarelle lì a pregare. Eh. Todas viejitas ahí orando. E purtroppo molto spesso è la realtà, Y lamentablemente a veces es verdad, perché la chiesa non è Dio. porque la iglesia no es Dios. La Chiesa ti parla di Dio. La iglesia ti parla di Dio. Però Dio lo devi sperimentare tu ogni giorno nella tua vita. Pero Dios tienes che sperimentarlo cada vez en tua vita. Perché senza conoscere Dio nel nostro cuore c'è un vuoto. Perché sin conoscere a Dios en nuestro corazón hay un vacío. E io mi ricordo che quando non conoscevo Dio, a Dios, umanamente potevo avere tutto. A livello umano tenia tutto. Però quando mettevo la sera la testa sul cuscino. Pero cuando la noche ponía mi cabeza en la almohada. Dentro di me mi sentivo vuoto. Dentro di me mi sentivo vacío. E non capivo che cos'è quello che mi mancava. E non entendía lo que, me, qué era lo che mi faltava. Perché potevo avere tutto. Porque yo podía tener todo. Però non avevo niente. Pero no tenía nada. Perché dentro non avevo niente. Porque dentro no tenía nada. Perché quello che mi mancava dentro. Porque lo que me faltaba dentro. Era Dio. Era Dios. Diceva un uomo di Dio. Decía un hombre de Dios che nel cuore dell'uomo que en el corazón del hombre c'è un buco a forma di Dio hay un hoyo con- forma de Dios che solo Dio può riempire. que solo Dios puede llenar. Noi ci, ci proviamo a mettere dentro di tutto. Podemos ponerla dentro de todo. Ci mettiamo dentro il divertimento, Podemos ponerle diversión, ci mettiamo dentro la droga, droga, ci portiamo dentro, dentro il sesso, el sexo, ci possiamo mettere dentro qualunque cosa. Podemos ponerle cualquier cosa por dentro. Alla fine ci sentiremo sempre vuoti. Al final siempre nos vamos a sentir vacíos. Perché soltanto Dio può riempire quello che c'è nel nostro cuore. Perché solo Dio può llenar lo che hay in nostro corazón. E quello di cui abbiamo bisogno. E lo che necesitamos. È un incontro reale con Dio. Es un encuentro real con Dios. Un'esperienza reale con Dio. Una esperienza real con Dios. Che possa essere tutti i giorni. Che pueda essere cada día. Perché Dio è come me e come te, vivente. Perché Dio è come io e come tu, vive. Forse non lo puoi vedere con gli occhi. Quizás no lo puedas ver con los ojos. Ma lui c'è. Pero él está. E lo puoi sperimentare realmente nella tua vita. Y puedes realmente experimentarlo en tu vida. Questo è quello di cui abbiamo bisogno. Eso es lo que necesitamos. Questo è quello che diceva Mosè. Eso es lo que decía Moisés. Mosè diceva, Signore, se tu non vieni con noi. Moisés decía, Señor, si tú no vienes con nosotros. Non facci partire da qua. Non nos dejes partir de aquí. E molte volte noi viviamo la nostra vita alla nostra maniera. Y muchas veces nosotros vivimos nuestra vida a nuestra manera. Però quello di cui abbiamo bisogno. Pero lo que realmente necesitamos. È di avere un'amicizia reale. Es tener una amistad de E l'amicizia reale la troviamo con Dio. Y esa amistad de verdad la encontramos con Dios. Possiamo avere tanti amici. Podemos tener muchos amigos. La maggior parte ci abbandonano. La mayoría nos abandonan. Molti ci tradiscono. Muchos nos traicionan. Molti ci offendono. Muchos nos ofenden. Alcuni sono amici solo per gli interessi. Alcuni non sono amici solo per gli interessi solo por interessi. Ma quando invece abbiamo l'amicizia reale con Dio, Pero cuando tenemos una amistad con Dios, noi sapremo che possiamo confidare in Dio. Sabremos que podemos confiar en Dios. Che Dio non ci abbandonerà, non ci lascerà mai. Que Dios nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar. Lui è quello di cui abbiamo bisogno realmente nella nostra vita. Porque Él es el que realmente necesitamos en nuestra vida. Quello di cui abbiamo bisogno nella vita Lo que necesitamos en nuestra vida non è vincere la lotteria no es ganar la lotería o diventare calciatori o volverse futbolistas o fare qualche altra cosa. O hacer algo más. Quello di cui abbiamo bisogno è che Dio possa vivere nei nostri cuori. Lo che necesitamos è che Dio possa vivere nei nostri corazones. Perché quando Dio vive nei nostri cuori. Él vive corazones. Avremo gioia, pace. Tendremos gozo y paz. Serenità. Serenidad. E la nostra vita prenderà una direzione diversa. E la nostra vita tomará una direzione diferente. Tutto avrà senso. Todo tendrá sentido. Perché la nostra vita esiste. Perché nostra vita esiste perché dobbiamo vivere con Dio. Perché tenemos que vivir con Dio. Se tu prendi un pesce, si tomas un pez, il pesce è stato creato per vivere nell'acqua. El pez fue creado para estar en Non può vivere nell'aria. No puede vivir en Se tu prendi un pesce e lo togli dall'acqua, si tomas un pesce e lo quieres dell'acqua, <clears throat> sopravviverà qualche minuto. Va a sopravvivere un minuto. Però alla, fine, alla, fine muore. Però al final se muore. Gli uccelli sono fatti per volare nel cielo. Los pájaros están hechos para volar en el cielo. Non lo puoi mettere nell'acqua. No puedes ponerlo en Se tu lo metti nell'acqua. Si lo pones en Potrà stare qualche minuto. Podrá stare algunos minutos. Però poi dopo vedrai che farà glu glu glu glu glu. Però de repente glu glu glu. Perché è stato creato per volare. Perché fu creato per volare. Non per nuotare. No para nadar. E noi siamo stati creati. Y nosotros fuimos creados. Per vivere nella presenza di Dio. Para vivir en la presencia de quando ci togli Dio, Cuando nos quitas Dios, la nostra vita non ha senso. nuestra vida no tiene sentido. E molto spesso, quando io non avevo Dio, Y muchas veces cuando yo no tenía Dios, mi mettevo a pensare qual era il senso della mia vita. me ponía a pensar cuál es el sentido de mi vida. Perché esisto? ¿Por qué existo? Che cosa devo fare? ¿Qué tengo que hacer? Perché la vita non è alzarsi e andare a lavorare Perché la vita non è levantarsi e ir a lavorare. e poi dopo tornare e andare a dormire un'altra volta. E volver e irsi a dormire otra vez. O la vita non è divertimento, divertimento, divertimento. O la vita non è diversione, diversione, diversione. La vita la vida è conoscere il destino che abbiamo in Dio. Es conocer el destino que tenemos en Dios. E portarlo a compimento. Y llevarlo al fin. Quando tu starai realizzando il destino che Dio ha per la tua vita. Quando tu stai realizzando il destino che Dio tiene per la tua vita. Lì la tua vita inizierà ad avere un senso. Ahí tu vida tendrá sentido. E questo viene dalla nostra intimità con Lui. E questo viene dalla nostra intimità con Lui. Gesù ci disse una cosa importante. Jesús nos dijo algo importante. Matteo capitolo 6 verso 6. Matteo capitolo 6 versículo 6. Mas tú, cuando oras, éntrate en tu cámara y encierra tu puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Gesù ci ha detto che dobbiamo pregare nel segreto. Jesús nos dijo che oramos en secreto. E che quello che noi chiediamo nel segreto. E che lo che pedimos en secreto. Si manifesterà pubblicamente. Se manifesterá en público. Quindi quello che noi viviamo nel pubblico Lo che pubblico. è il risultato di quello che abbiamo vissuto nel segreto. Es el resultado de lo que hemos vivido en el Non so se mi state seguendo. Non so se mi siguen. Se tu hai una vita benedetta e in pace. Si tu tienes una vita bendecida y en paz. E perché questo è il frutto della vita che tu hai vissuto nel segreto con Dio. Es el fruto de lo que has vivido nel segreto con Dios. Perché quello che tu vivi nel segreto. Perché lo che vives nel segreto. Si vedrà pubblicamente. Si verrà in pubblico. E vivere questa cosa nel segreto. Y vivir esta cosa nel segreto. Significa nella propria intimità. Significa en, en propria intimità. Significa avere un tempo in cui tu spegni il telefono. Significa tener un tempo in cui apagas il mobile. In cui stacchi Facebook, internet. Tiras Facebook, internet. Instagram, Snapchat. Instagram, Snapchat, Twitter. TikTok, Twitter. Yes. Mi sono scordato qualcuno. Pinterest. On Pinterest. Ogni tanto esce qualche nuovo social. A veces sale algo nuevo. Spegni la televisione. Apagas la televisione. In cui ci sono tante novelas. In cui hay muchas novelas. 100 vetrine. Eh, <laughs> no sé. Eh, es... <laughs> bueno, Ogni eh, paese ha le sue novelas. Cada so paese tiene sus novelas. Segreto. Segreto, se in Italia, uso, uso. E eh, dobbiamo avere un tempo in cui noi ci stacchiamo da tutto. Tenemos que tener un tiempo en que nos eh, alejamos de todo. Per stare da soli con Dio. Para estar a solas con Dios. Molti mi dicono, pastore, ma tu perché mi rispondi il giorno dopo? Muchos me dicen, pastor, pero ¿por qué me contestas el día después? È perché io a casa sto da una parte e il mio telefono sta da un'altra. Es porque yo en casa estoy de un lado y mi móvil está de otro. Confirmo. A volte anche mia moglie si arrabbia. a veces mi mujer también se enfada. Perché anche la suoneria è tolta al telefono. Porque también eh, el sonido está quitado. Perché io non tengo che vivere per il telefono. Perché io non voy vivere per il el móvil. Lo, la, il telefono è uno strumento. El móvil es un instrumento. Ma la mia vita deve stare in comunione con Dio. Pero mi vida tiene que estar en comunión con Dios. Quindi dobbiamo chiudere la porta, come dice Gesù. Tenemos que la puerta, como dice Jesús. E quando tu chiudi la porta, Cuando cierras la puerta, si apre il cielo. Se abre el cielo. Quando tu ti isoli dalle cose che sono intorno a te, Cuando tú te alejas de lo que está a tu alrededor, si avvicina a Dio. Se acerca a Dios. Perché Dio non vuole essere come le altre cose. Perché Dio non vuole essere come le altre cose. Dio vuole essere la parte principale di te. Dios quiere ser la parte principal de ti. È un po' come una ragazza gelosa. È come una novia gelosa. Ci sono ragazze novie gelose qui? Hay novias gelosas qui. Che dicono, ah perché il mio ragazzo sta al telefono con un'altra ragazza? Non si sa perché sta al mobile con un'altra chica. No, però era el, el del lavoro, sto parlando di questo, di questo. Por eso era el del lavoro, stai parlando di eso e di eso. Non mi interessa, non devi parlare con nessuna ragazza. Me da igual, non quiero che hables con nadie. Dì al tuo datore di lavoro che devi licenziare tutte le ragazze e assumere solo ragazzi. Dì al tuo jefe de lavoro che eh, le chiede tutte le chicas e solo assuma chicos. Che tossica, madre mia. <laughs> o anche ragazzi che sono gelosi. O chicos uomini. Hombres celosos. Es que anche gli uomini sono gelosi. Porque los hombres también son celosos. È vero, amén. Un po' di gelosia fa bene. Un poco di celos sta bene. Però troppo no. Però demasiado no. Non possiamo essere eh, assurdi nella nostra gelosia. Non possiamo essere assurdi con nuestros celos. Però anche Dio è geloso di noi. Però Dio è celoso. La Bibbia dice che lui è un Dio celoso. La Biblia dice que él es un Dios celoso. Perché vuole la prima parte del nostro cuore. Perché quiere estar en primer lugar en nuestro corazón. Vuole la, prima, la parte più importante della nostra vita. Quiere la parte más importante de nuestra vida. E noi dobbiamo imparare a sviluppare questa intimità. Y tenemos que a desarrollar esta intimidad. Perché da questa intimità viene la nostra forza. Perché da esa intimità viene la nostra forza. E la storia ci dice. Y la historia nos dice. Che i primi padri della Chiesa. Que los primeros padres de la Hanno sviluppato un, un metodo per aiutarci ad avere intimità. Han desarrollado un metodo para ayudarnos a tener intimidad. Il primo che scriveva questo si chiamava Origene. Ah, il primo che scriveva questo si chiamava Origene. Parliamo del secondo, o terzo secolo d.C. Hablamos del segundo o tercer siglo después Cristo. E questo si chiamava la Lezio Divina. Y se llamaba la Lezio Divina. Che è molto utile que es muy útil. E questa mattina la, la, impariamo? Y esta mañana la vamos a aprender. Perché ci aiuterà nella nostra maniera di pregare. Porque nos va a ayudar en nuestra manera de orar. E la lezione divina era fatta da quattro parti. Y la lezione divina estaba formada por cuatro partes. Lezio. Lezio. Che significa lettura. Che significa lettura. Meditatio. Meditatio. Che significa meditazione. Che significa meditazione. Oratio. Oratio. Che significa preghiera. Che significa orazione Y contemplatio. Y contemplatio. Che significa contemplazione. Contemplazione. Quindi lettura, lectura, meditazione, meditación, preghiera, orazione e contemplazione. Y contemplazione. Perché durante la storia si è vista l'importanza di leggere la parola di Dio. Porque a la historia se vio la importancia de la palabra de Dios. Di meditarla. De meditarla. Di avere un tempo di preghiera con Dio. Di avere un tempo di orazione con Dio. E anche un tempo in cui si contempla. E también Dio. un tempo in cui si contempla a Sì, abbiamo bisogno di conoscere la teologia. Necesitamos conoscere la teologia. Abbiamo bisogno di conoscere la parola. Necesitamos conoscere la parola. Però questo da solo non basta. Però questo solo non no es suficiente. Abbiamo bisogno anche di pregare e di avere un incontro con Dio. Necesitamos también orare e tenere un encuentro con Dio. E quindi anche di avere questa comunione. E anche di tenere questa comunione. Che è reale. Che è real. Non è teorica. No es teórica. Veramente Dio tu puoi parlarci con Dio. Realmente puoi parlare con Dio. E veramente Dio ti può parlare. E realmente Él te può parlare. Come stiamo sperimentando, ¿no? Como estamos experimentando. En questo mentorato. En este mentorado. In tanti mi dicono, ah, pastore, Dio mi aveva dato la data. Ah, eh, pastore, Dio mi aveva dato la fecha. Ah, Dio mi aveva detto questo. Dio mi aveva detto questo. E veramente si è verificato. E realmente pasó eso. Perché Dio è reale. Perché Dio è reale. Quindi, lectio divina. Lectio divina. La prima parte è leggere. La prima parte è leer. Quello che è importante è che la parola di Dio non è un libro come gli altri. Lo che è importante è che la parola di Dio non è un libro come gli altri non è un libro di favole. Non è un libro di cuentos. La Bibbia è stata scritta con una particolarità unica. La Bibbia fu scritta con una particolarità unica. Pensate che è stata scritta da più di 40 autori nell'arco di più di 2000 anni. Fu scritta per più di 40 persone in più di 2000 anni. E tutto è stato scritto con un ordine Incredibile. E tutto fu scritto con una ordine incredibile. Se tu prendi 5 persone, si tú tomas 5 personas, che sono della stessa città, della misma città, e della stessa epoca, della misma epoca, e gli fai una domanda difficile, y le haces una pregunta difícil, come che cos'è l'amore, como qué es el qualcuno di questi 5 ti risponderà una, una cosa diversa. Uh, cada uno ti va a contestare algo diferente. Quando tu leggi la Bibbia, quando leggi la Bibbia, 40 persone, 40 persone, nell'arco di più di 2000 anni, en más de 2000 años, chi era uh, servo del re, chi era servo del re, chi uh, eh, pasceva le pecore, chi stava con le ovejas, chi era un uomo importante, chi era alguien importante, persone che venivano da diversi posti, persone che venivano da differenti luoghi, tutte queste persone dicono la stessa cosa, todas estas personas dicen lo mismo. Perché l'autore della Bibbia Porque el autor de è lo Spirito Santo, es el Espíritu Santo, anche se ha utilizzato le persone per poterla scrivere. aunque utilizó personas para escribirlo. Quindi la Bibbia non va letta come un libro di favole o di storie. La Biblia no va leída como un libro de cuentos o de historias. Non è un libro che ci, va, ci deve informare. Non è un libro che tiene que informarnos. La Bibbia è un libro che ci trasforma. Es un libro que nos transforma. Non è un libro che ci informa, ma un libro che ci trasforma. Non è algo che ci informa, sino che ci trasforma. Per questo lo dobbiamo leggere con l'attenzione giusta. Per questo dobbiamo leggerlo con una buona attenzione. E quando lo stiamo leggendo, y cuando lo estamos leyendo, dopo lo dobbiamo meditare. Tenemos que meditarlo luego. Meditare significa, Meditar significa che quello che leggiamo non deve soltanto passare nella nostra mente. Que lo que leemos no solo tiene que pasarnos por la cabeza, ma si deve fermare. Sino que tiene que pararse. In Italia si dice in Italia si dice? Ah, ti ho detto una cosa da un orecchio. Ah, ti, ti dije algo por una oreja. E sei uscita dall'altra. E ti salió dall'altra. Non si dice qua qualcosa di simile. Non so se si dice anche qui. Invece quando noi meditiamo. Però quando meditiamo. Entra. Entra. E rimane. E se queda. Un pensiero che noi possiamo lavorare. Un pensamento che possiamo lavorare. Giosuè 1.8 dice così. Giosuè 1.8 dice così. <clears throat> El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tutto te andrà bene. Todo te saldrá bien. Quando mediterai la palabra de Dios. Cuando meditarás la palabra de Dios, giorno e notte. día y noche. Tu vuoi che le cose ti vadano en sul lavoro? ¿Tú quieres que las cosas te vayan bien en el trabajo? Medita la palabra de Dios. Medita la palabra de Dios. Vuoi che le cose be- ti vanno bene nella famiglia? ¿Quieres que las cosas te vayan bien en la familia? Medita la palabra de Dios. Medita la palabra de Dios. Perché la palabra de Dios contiene le istruzioni per la nostra vita. Porque la palabra de Dios tiene instrucciones para nuestra vida. per fare in modo che la nostra vita vada bene. Para que nuestra vida vaya bien. Tutti abbiamo comprato qualcosa di nuovo. Todos hemos comprado algo nuevo. Un nuovo televisore. Una nuova televisione. Un nuovo elettrodomestico. Un elettrodomestico. E sempre succede una cosa. Y siempre pasa algo. Lo compriamo, lo mettiamo nella presa. Lo compriamo, lo poniamo ahí en la corriente. Lo accendiamo. Lo encendemos. E non funziona. Y no funziona. Dice, perché non funciona? Perché non funziona? E iniziamo a dargli le martellate addosso. E iniziamo a pegarle. Poi ci ricordiamo. Pero nos recordamos. Che c'è un manuale di istruzioni. Che hay un libro di istruzioni. E andiamo a leggere. E dice, ah, prima di mettere la spina. E dice, antes di ponerlo nella corriente. Fai questo, questo e questo. Haz esto, esto e esto. E tu capisci perché le cose non funzionano. E tu entiendes perché le cose non funzionano. Così è la nostra vita. Así es nuestra vida. Dio ci ha dato un manuale di istruzione che è la parola di Dio. Dios nos dio un libro de instrucción que es la palabra de Dios. Per fare in modo che la nostra vita possa funzionare bene. Para que nuestra vida pueda funcionar bien. E quindi noi dobbiamo mettere in moto la parola di Dio. Tenemos que poner en moto la palabra de Dios. In modo che la nostra vita andrà bene. Para que nuestra vida vaya bien. Così riusciremo nelle nostre imprese. Así vamos a, a, lograr nuestras cosas. Così prospereremo. Así vamos a prosperar. Josué era un grande soldato. Josué era un gran soldato. Era un grande conquistatore. Era un gran conquistador. E tutti lo immaginiamo sempre che lui combatteva contro Jericho. E tutti lo immaginiamo che sta ahí um, combattendo contro Gerico. Dove le mura sono crollate. Donde los muros cayeron. O su, su un cavallo contro l'esercito. O in un cavallo contro l'esercito. Però questo versetto ci aiuta a capire una cosa. Però questo versicolo ci aiuta a entender algo. Che Giosuè era un uomo che meditava la parola di Dio. Que Josué era un hombre que meditaba la palabra de Dios. Che la mattina lui si alzava e stava lì con il rotolo della legge a leggere la parola di Dio. Che la mañana si levantava e stava lì leggendo la parola di Dio. E che la notte stava con la lampada leggendo la parola di Dio. E la noche stava lì con la lampada leyendo la parola di Dio. Mai ce lo immaginiamo così. Nunca lo immaginiamo così. Però lui era così. Però él era così. Perché lui dice questo. Porque él dice esto. Che Dio aveva detto, medita la parola. Que Dios le había dicho, medita la palabra. E così vincerà. Y así vas a ganar. Dio non gli disse devi fare pratica tutti i giorni. Dios no le dijo haz práctica todos los días. Devi fare eh, 10 km correndo ogni giorno. Haz 10 km corriendo cada día. E così vincerai. Y así vas a ganar. Non gli disse fai delle armi più forti, così vincerai. Non gli dijo haz armas más fuertes, así vas a ganar. Ma gli disse, medita la parola. Le dijo, medita la palabra. Giorno e notte. Día y noche. Così vincerà. Así vas a ganar. Mi state comprendendo? Entienden. La meditazione della parola è la chiave per la nostra vittoria. La meditazione della parola è la clave per la nostra vittoria. Su cosa dobbiamo meditare? Sobre qué tenemos que meditar? Sui suoi comandamenti. Sobre sus mandamientos. Su quello che Dio è. Sobre lo que es. E anche come abbiamo letto eh, nel, nel, nel, Salmo di oggi. Y también como hemos leído en los Dilettarci nella parola. Eh? Delectarnos nella parola. Perché così saremo come un albero piantato. Perché così saremo come un rio piantato. Che mai appassiscerà. Mm. Bueno. Che non va, va a passire. Bueno, che non va a ah, seccarsi. Però una volta che abbiamo letto, abbiamo meditato. Però una vez che abbiamo leído, abbiamo meditato Viene la preghiera. Viene la orazione. Perché? Perché? Perché non basta leggere la Bibbia. Perché leggere la Bibbia non è sufficiente. Dobbiamo metterla in pratica. Tenemos que in pratica. Gesù una volta disse. Gesù una vez dijo. Voi mi chiamate Signore. Usted me llama Señor. E fate bene. E haces bien. Però perché non fate quello che io vi dico? Però perché non haces lo che io os digo? A cosa serve conoscere la Bibbia? De che serve conoscere la Bibbia? E poi fare tutto il contrario. E hacer il contrario. La Bibbia dice ama tuo nemico. La Bibbia dice ama tuo nemigo. Però tu invece lo, quando gli vai a rompere una sedia in testa. Però tu le rompi una silla in la A cosa serve se la Bibbia dice perdona? De che serve se la Bibbia dice perdona? A tutti. A todos. Anche tua suocera. También tu suegra. E tu non vuoi perdonare. E tu non quieres perdonarlo. A cosa ti serve? De che ti serve? Devi premeditare la parola. Tienes que meditar la palabra. E iniziare a pregare. Y empezar a orar. Pregare, Signore, dammi la forza di metterla in pratica. Signore, dammi la forza di ponerla in pratica. Forse non sarà facile. Quizás non sarà facile. Però, Signore, dammi la forza di mettere in pratica quello che dice Pero, la Signor, parola. Pero, Signore, dammi la forza di ponere in pratica lo che dice la parola. Come fece Jabez. Come, dijo, come eh, hizo Jabez. Che invocò Dio. Che invocò Dio. Quando aveva capito che la volontà di Dio era benedirlo. Quando in entendió que la voluntad de Dios era bendecirlo. E lui aveva una vita che era un disastro. Y él tenía una vida que era un desastre. Perché Yahweh era stato partorito nel dolore. Perché Yahweh fue, uh, lo ha parito nel dolore. E Il suo nome era una maledizione. Y su nombre era una maldición. E la sua vita era un disastro. Y sua vita era un disastro. Però lui pregò. Pero él oró. Primo Cronache 4.10. Primero de Cronache, eh, 4.10. Ok. e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, Oh, si me dieras bendición y ensacharas mi término, y si tu mano fuera conmigo y me libraras del mal que no dañé. E hizo Dios que le viniese lo que pidió. Era un uomo che aveva una vita distrutta. Era un uomo che tenía una vita distrutta. Anche il nome significava sofferenza. Hasta ah, su nombre significava sofferenza. Però lui invocò il Signore. Però él invocò il Signore. Lui gridò a Dio. Él gritò a Dio. Signore, benedicimi. Signor, bendíceme. Ah, se la tua mano fosse con me. Ah, si tu mano fuera conmigo. E se tu mi, fa, mi fai uscire da questo male. E mi libraras del male. E Dio gli concesse quello che lui gli aveva chiesto. Hizo Dios que le viniese lo que pidió. Perché Dio risponde alle nostre preghiere. Porque Dios contesta nuestras oraciones. Chiedete e vi sarà dato. Pídense os será dado. Cercate e troverete. Buscares y, y vais a encontrar. Bussate e vi sarà aperto. Toquen y será abierto. Perché chi chiede riceve. Porque quien pide recibe. Quindi non basta leggere la parola. No es suficiente leer la palabra. Inizia a chiedere. Empieza a pedir. Inizia a pregare. Empieza a orar. Per la tua casa, per la tua famiglia. Por tu casa, por tu familia. Per il tuo destino. Por tu destino. Per il tuo lavoro. Por tu trabajo. Per ogni cosa. Por cada cosa. Inizia a pregare a Dio. Empieza a orar a Dios. Chiedi a Dio. Pide a Dios. Chiedi a Dio l'impossibile. Pídele lo imposible. E Dio ti risponderà. Y te va a contestar. Chiedi le cose a Dio con dettaglio. pide le cose con dettaglio. Perché a Dio piace rispondere nella preghiera nei minimi termini. Porque a Dio gli gusta contestare la, la oración con i dettagli. E Dio risponderà alla tua preghiera. E Dio va a contestar con la orazione. E quindi lettura. La lettura. Meditazione. Meditazione. Preghiera. Orazione. Contemplazione. Contemplazione. Che cos'è la contemplazione? Che è la contemplazione? È buono leggere. Es bueno leer. È buono meditare. Es bueno meditar. È buono pregare. También orar. Però arriva un momento che ci dobbiamo fermare. Pero llega un momento en que tenemos que pararnos. E dobbiamo iniziare ad ascoltare. Y tenemos que escuchar. Dobbiamo contemplare. Tenemos que contemplar. Salmo 46 verso 10. Salmos 46 versículo 10. La primera parte. La primera parte. <clears throat> Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dios. Fermatevi. Estad quietos. E riconoscete. Y conoced. Che io sono Dio. Che io soy Dio. Lamentazioni capitolo 3 versetto 25 e 26. Eh? A ver, Lamentazioni, capitolo 3, versículo 25-26. e Buono è Jehová a los, que en él esperan, al alma que buscaré. Buono es esperar callado en la salud de Jehová. Buona cosa è aspettare in silenzio. Buono es esperar callado en la, Dio. En la salud de Jehová. Molte volte tu preghi Muchas veces horas. Però la nostra preghiera assomiglia ad una lista della spesa. Però la nostra orazione parece un listato di compra. Dio chiedo questo, voglio questo, voglio questo, voglio questo, voglio Dios questo. quiero esto, esto, esto y esto. Amen. Amen. Sembra quasi una lista a Babbo Natale piuttosto che una lista a Dio. Parece un listato a Papà Noel más che a Dio. Non è questa la preghiera. Eso no es la oración. La preghiera è quando noi apriamo il nostro cuore a Dio. La orazione è quando le abrimos nuestro corazón a Dios. Però poi dopo ci dobbiamo fermare. Pero luego tenemos que pararnos. E dobbiamo aspettare che sia Dio che ci parli. Y esperar que Dios nos hable. In silenzio, in silenzio, aprendo il nostro cuore, ed è lì che tu puoi sentire la presenza di Dio. È lì che tu puoi sentire la voce di Dio nel tuo cuore. E quando chiudi la porta, la puerta, Leggi la parola. Lees la palabra. Mediti la parola. La meditas. Preghi. Oras. Ma poi aspetti nel silenzio. Pero luego esperas en silencio. È lì che tu inizi a sentire la presenza di Dio. Ahí empiezas a escucharla, a sentir la presencia de Perché Dios. Dio è presente in ogni luogo. Porque Dios está en cada lugar. Però quando tu lo aspetti lo esperas, e apri il tuo cuore, lì lo senti. Ahí lo sientes. Tú lo puedes sentir. Tú puedes sentirlo. Puedes sentir la sua voce. Puedes sentir tu voz. Ed è lì che Dio ti mostra le cose che ha preparato per te. Y ahí Dios te muestra lo que Él preparó para ti. È lì che Dio ti dà la risposta. Ahí Dios te da la respuesta. Primo Corinzi, capitolo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Versetto 11 e versetto 12. <clears throat> Versículo 11 y 12. Porque ¿quién de los hombres sabe de las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Lo Spirito di Dio ci fa conoscere le cose che Dio ci ha dato. El Espíritu de Dios nos hace conocer las cosas que Dios nos dio. E quando tu stai dimorando nella presenza di Dio, Y cuando demoras en la presencia de è lì che tu inizi a sentire quello che Dio ha per te. E lì empiezas a sentire lo che Dio tiene per te. Domenica scorsa vedemmo di Mosè che saliva sul monte Ahí, il domingo passato abbiamo visto a Moisés che salía en monte e poi dopo scendeva con la faccia che risplendeva di luce. E bajaba con la cara che le resplandecía di luce. Però Mosè ogni giorno saliva sul monte. Pero Moisés cada día día subían al monte. Ogni giorno era lì davanti a Dio. Cada día estaba ahí delante de Dios. Perché molti accendono un fuoco. Porque muchos encienden un fuego. Però pochi rimangono col fuoco acceso. Pero pocos se quedan con el fuego encendido. Ma se tu impari a entrare nel segreto, Pero si empiezas a entrar en el secreto impari ad avere lì questa comunione con Dio, y a tener ahí esta comunión con Dios, tu da là inizierai a ricevere istruzioni da Dio. de ahí vas a recibir instrucciones de Dios. Inizierai a ricevere la presenza di Dio. Empezarás a recibir la presencia de Dios. E come Giosuè potrai vincere delle battaglie, Y como Josué ganarás batallas. potrai conquistare nazioni, Podrás conquistar naciones. Si potrà espandere in ogni area. Podrás expandirte en cada área. Giosuè che era un guerriero. Josué que era un guerrero. Era un uomo di preghiera. Era un hombre de oración. Lui vinceva battaglie. Él ganaba batallas. Però quello che gli succedeva fuori Pero lo que le pasaba afuera era il risultato di quello che lui viveva la sera e la mattina con Dio. era el resultado de lo que él vivía la mañana y de noche con E Dios. se noi la, la mattina e la sera staremo con Y Dio, si nosotros de mañana y de noche vamos a estar con Dios, inizieremo a conquistare, empezaremos a conquistar, a conquistare città, a conquistar ciudades, a conquistare nazioni, naciones, la nostra famiglia per Dio, nuestra familia por Dios, i malati che guariranno los enfermos que van a sanarse. e che il mondo potrà essere cambiato e Y el trasformato. mundo podrá ser cambiado y normal. Perché quello che noi viviamo fuori Porque lo que nosotros vivimos afuera è, è il risultato di quello che noi stiamo vivendo dentro. Es el resultado de lo que estamos viviendo adentro. Questo è quello che Dio sta cercando. Eso es lo que Dios está buscando. Tu non hai bisogno di un'altra religione. No necesitas otra religión. Tu hai bisogno di un altro amico. Necesitas de otro amigo. Di un vero amico. Di un verdadero amigo. Tu hai bisogno di essere amico di Dio. Necesitas ser amigo de Dios. E questo è quello che Dio sta cercando. Y eso es lo que está buscando. Non sta cercando religiosi. Está buscando religiosos. Sta cercando figli. Está buscando hijos. Persone come Mosè e come Giosuè. Personas como Moisés y Josué. Che poteva parlare faccia a faccia. Con el que podía hablar cara a cara con cui poteva condividere il suo cuore, con, con cui poteva condividere i suoi sentimenti, quello che Dio stava vivendo con in quel momento. podía compartir sus sentimientos y quello che stava vivendo in ese momento. Come un amico comparte il suo cuore con un altro amico. Come un amico comparte su corazón con otro amico. Così Dio vuole condividere la sua vita con noi. Así Dios quiere compartir nuestra vida con nosotros. Ci sono persone come queste oggi. Hay personas como estas hoy. Abbiamo questo desiderio nel cuore. Tenemos este deseo en el corazón. Allora vogliamo alzarceli in piedi, vogliamo avere un momento per pregare. Dobbiamo levantarnos se tiene un momento para orar. Salutiamo anche le persone che ci seguono. Salutiamo le persone che non seguono.